Un saludo muy especial para todos nuestros Alejandrinos. Hoy queremos darle gracias nuevamente a Dios, porque definitivamente sin él no somos nada. Eh, hoy estamos cargados de energía. Tenemos presente acá a nuestros secretarios y directores de las oficinas y personas que toman iniciativas y que también nos ayudan a fortalecer todos estos procesos para seguir construyendo el territorio. Como pueden ver y observar, estamos en una jornada en donde todos los funcionarios de la administración municipal se involucraron y nos están apoyando en todo este proceso de mejoramiento a nuestro parque para darle una limpieza, porque es un parque muy lindo, muy agradable y tenemos que mantenerlo como siempre hermoso. También agradecerle a nuestro Secretario de Educación, Recreación, Cultura y Deporte, porque es como la iniciativa para mejorar los escenarios deportivos con todo su equipo de trabajo y otras secretarías como eh, la de Héctor Restrepo de la unidad de la Oficina Agroambiental, en donde apoyaron para eh, toda esta jornada. Un abrazo Dios los bendiga y recuerden que estamos prestos a las sugerencias, peticiones y reclamos y también a las buenas palabras que quieran eh, obsequiar y dar a nuestra administración municipal. Un abrazo. Administración Municipal, unidos por Alejandría Construyendo Territorio. Sor María Ocampo Giraldo, Alcaldesa 2020-2023.